bukan uang rakyat Banyak bukan berarti harus memaksa Cukup dengan korupsi Semua terpenuhi Kita tinggal menikmati Ingin gusur sawah rakyat Desa bukan jagung tumbuh gedung Tanam modal tumbuh korupsi bukan uang rakyat Banyak bukan berarti harus memaksa Cukup dengan korupsi Semua terpenuhi Kita tinggal menikmati Ingin gusur sawah rakyat

Tanam modal tumbuh korupsi